Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. Em trauré la màscara perquè crec que a sobre, eh, quan surti fora, em fotran d'hòsties encara que porti la vestida merda. Per tant, això m'ho trec i anirem amb sabates maques, això sí, i el vestit fet un trunyo, perquè, evidentment, així estaré en consonància amb la resta de de col·legues. En aquest cas, sortint d'aquí, ja que hem obtingut un refugi nou per poder-nos amagar i només poder viatjar de franc per la zona i almenys hem aconseguit roba feta merda hòstia tu, que li pillen lags també el joc però vaja, de moment hem de trobar aquí el camí 150 metres estem del lloc acordat per trobar el Faraday i no sé si realment estarà viu o mort o viu o morta, perquè no sé si és Ah, hi havia un tio aquí saltant, no sé què vol amb aquesta pinta. This isn't your house. ¿En serio? ¿De debò? Però dijiste, al mig del camí? Capullos! Perdoneu els insults, eh? Però és que collons, col·lega? Va, deixa estar les armes, no, no, no calen. T'has amagat, molt bé. Igualment això semblava... Casa del... Bolsón cerrado. Eh, un sòtan. Espera, espera. Un sòtan. No a guardar, però és igual, saps? Uh. Hoy és una trampa. Moltes trampes. I música celestial. No sé què fer en aquest cas. Aviam perquè en principi ella pot tirar les pedres cap a les paranys i poden saltar amb una explosió d'alegria. Oh, mira, ja que tinc això, ampolles a vidre... Val, sí, doncs entenc que està amb el 3... collons tiro la merda aquesta? No recordo, eh, com es tirava. En principi amb la F es tira això. Ah, pina't. Pedres explosives. Molt bé, adeu rata. Més ho he de fer les fosques. Què és això? Un ladrillo. Hòstia, tio. Estic tirant? Sí. es música bonita de voz ¿Está? Nothing more. realment les coses a algú altre, eh? Però tampoc... Hombre! Que fort que trobis aquí això. whisky. Bueno, sense la música és més creepy encara, eh, el tema. Per tant, jo crec que marxo, no veig res que pugui agafar. Goodbye. Doncs apa, una zona més feta. D'acord, anem a veure el senyor Faraday. No sé si m'atacaran o no, perquè els, els abans m'han atacat, de fet, i no sé si era perquè... Crec que estan invaint la seva zona. Però vaja, igualment. Ara m'haurien de veure com uns els seus, no? En plan, estàs fet una merda, per tant, benvingut a la comunitat de merda, també. Com un dels nostres. I've really gone out of their way to isolate Dr. Faraday. They must be extremely dangerous. Ok, allá a ver qué es. Bueno, entré por aquí, ¿eh? It's fucking stuck. Roger, what did you do to the fucking valve, huh? You over-tightened it, didn't you? Jesus fucking Christ. Why'd I have to fall for a stupid fucking mechanical imbecile? I told you what? to leave the plumbing the fuck alone! Well, fucking eyebrows. Hello. It's always the fucking eyebrows. No es una han What the fuck are you doing here? Oh, leave us alone! Why won't you leave us alone? She's going to fucking kill us if we keep fucking up! Don't worry, Roger. Salta per dins, tio. Està bé. Because that's what I do, apparently. Oh, sí. No em peguis, eh? Fucked. We're both fucked. The professor's gonna kill us. She's gonna tell them to send us away. I'm always mucking things up for her, and uh, Roger's worse. <laughs> He breaks everything. The professor's gonna send us both away. <laughs> Can you get us a new valve? I'd let you use the Professor's lab. Oh, it's brilliant. Dr. Faraday's a woman. It never even occurred to me he'd be a woman. And she has... houseboys. Ah, non trovo una valvola io ora. Ah, ya, che so? Serio? buscava aquí al costat, caracol. Hola. This is for you. oh, brilliant! Oh, this is perfect! Thank you! Oh, you've saved us. But go on in. The lab's brilliant. <laughs> Roger will give you a hug. <laughs> Maybe the professor can help you too. ma non alla Clau. Oh shit. I asked for my sandwich 45 minutes, still waiting for the sandwich. I don't hear any James. Roger! stop fucking the James. Roger, stop ball dancing and bring me up something to eat. <laughs> en concordància amb el que m'he trobat ara davant dels nassos. Eh, d'acord. cartela... Jo no aniré, vaig agafant tot, eh? Perquè sóc soc un puto lladre dels, dels pavarots. I això que aquest joc té alguna cosa que em fa tornar dolent. No sé per què, però si us mireu la sèrie sencera, m'he passat insultant a la majoria de personatges gairebé tota l'estona. Uh. Uh. Què fas tu aquí? Lovely day for it. Uh, Val? He vist un d'anuncis que posa porta la teva... La teva màscara, per tant és el que li faré cas. Màscara! Hello. What the fuck? No em fa res. Vale, porto la meva màscara. Why have they locked up here? And why? Oh, vinga. Memòria. Estic salvat. Why don't we speak Latin? Because it's 1946 and the Romans left Britain in 450 AD. I can't hear you. Why do you want to speak Latin? You always. You always. You always know. You always know. You always know. You always know. You always know what each. You always know what each word means when it comes out. Impedimenta, the baggage. Impedimentorum, of the baggage and impedimentis, to for baggage. So it doesn't matter what all these say things? Yes. So long as you're talking about baggage. What? No, Arthur, I'm talking about... Oh, oh. fuck off. Why are you learning Latin anyway? You still have trouble with English. I can see it in my head. You make the words by sticking endings on them. Well, that seems like an awful lot of effort. When you learn German, when when you learn German, when you... I don't want to learn German. You just have to stick the right ending onto the word. I don't want to learn German. It's very good language. It has very strict rules. Imagine my surprise. No sé qué me encuentra esta memoria, pero ok. Vale. Sí, siente amor mutuo. play. You take your joy immediately. Bueno, en realitat porto... Era la goma. Farem un esforç. Un esforç minúscul. You take your joy immediately. You take your joy immediately. Bueno, vaig superant coses. molt entrar aquí dins, eh? Oh, hello. You're not James and Roger. Did the executive committee send you? No, no, I, uh... These chaps, they're trying to open the bridge to St. George. What a coincidence. I can't open my own door either. What, what do you mean? You, you're locked in? What did you do? I told the executive committee I wasn't going to make any more spankers, or gates, or clever locks, or peepers, or jubilators. Those are all my designs, you know. They can do that. Then no, I don't work for them. Ah, then you're rather brilliant to have got in, aren't you? Please, will you let me out? Hmm. How? I don't suppose you see a large red button on that side that says open the cage? There is a button, but it doesn't say that. Ugh, I was afraid of that. They don't trust those boys out there. I can't say I blame them. I can't trust them not to set themselves on fire. All right. Maybe you can still help me. I was sort of hoping you could tell me how to fix the bridge to St. George. I can. But not till I get out of here. So I'll need nah, a few missions I guess doesn't Fair enough. Uh, sure. Brilliant. I need a bucket full of motorine. According to the pressure control grid, there's air in the pipes here. That usually means a leak. Here, take this vacuum. You can keep it afterwards. I don't plan to be anywhere near here. Vale, gracias. Motileno. I on està això i, on, i què és? Bé, ah, doncs si Adéu-siau. La jugada de Faraday a, 100, a 200 metres, oh, més o menys. brilliant as Sally and as reckless. Oh, she's completely mad. Canviarem de roba un altre cop used to be you didn't have to make evil devices if you didn't want to. When did that change? No, mira la que está hoy. If the doors of perception were cleansed, we could see everything as it is. Bueno. Infinite. Doncs de moment anem a fer una missió per la tal Faraday. Tinc gana. No sé què he trobat, però... És el que us deia abans, no sé si a aquest mateix episodi o a l'episodi interior que realment aquí hi ha moltes coses per fer, és passejar potser no és el joc més indicat eh, per una sèrie aquí a YouTube perquè, no sé, sincerament Tenkas were getting cosas más rápidas de Laura. That was rather brilliant of Faraday to discover Motilane, wasn't it? Since we can't get petrol anymore. <gasps> oh shit. Why? ¿Tú te tío? Era aquí dalt que havia de pujar o... Oh, merda. Un soroll. Ictoplasma. Wow. Collons, això no ho esperava. És això el que he d'agafar o què? Espera, eh, perquè si no... Què és això? Una bateria, això no m'importa. Val, he de trobar el... <laughs> ara mateix el... això. Guai, però com el faig servir? Que no puc fer servir, doncs, o què? Va, doncs tinc un problema perquè no sé com collons s'utilitza aquesta merda. Igualment tinc gana i pan. Trozo de pastel. Seta podrida, <laughs> això tiro. També tinc, tinc nou, tenia no sé quants. Molt bé. I això té vigor, té júbilo també. Doncs merda, perquè no m'ho puc veure. Però vaja, de moment Con cuyon Book. Ah, vale, d'acord. Ella està a sobre, eh? Handy little sucker. Have I got any power cells? I could fill them up too. Crec que no. go, let's go. M'he perdut per cases d'aquesta persona. Ara he trobat el camí. Això què és? Mejia. Així podré ocultar les morts que faci. You know the general, Sally? That's fantastic. I will gratefully accept your kind offer and not mention any awkwardness that happened 14 years ago. That would have saved a bit of fuss. I hope Dr. Faraday can fix the bridge to St. George. When did we put all these clever mousetraps on our bridges? And why? Bueno, tu centra't amb colega. Y objectiu, està. vaig corrent, eh? Allò és la part verda que té la corrupció i la més. Entro per allà, eh? Perquè d'aquí no me'n refio gaire. Hi havia un... Som-hi! Ai, ai, ai. Hostia, había baterías. Bueno, las pude recargar. Brilliant. Thank you. I didn't dare ask those idiots out there. They'd only set themselves on fire again. Um, what do you need it for? I've been working on a wormhole device, you see. Well, don't you look puzzled? Spent science class mooning after a girl, did you? They said it was dangerous. Ha! Ridiculous. It's perfectly safe for the most part. You have a device that makes uh, a portal of some kind? Um, the, the, the going in the whole bit works. Theoretically, I can come out a second hole on the other side of the river. I just need a few particular mechanical pieces. That's how I'm getting out. How are you getting out? Oh, simple really. I just need to get to St George, get a letter of transit, go to the parade and cross the Britannia Bridge without being arrested or shot full of joy by a doctor. Excellent. Here, you'll need this <laughs> device. I've marked the cars that have the parts I need. Well, off with you. Oh. D'acord, bueno, doncs res. Doncs, nois, aquí acabarem... Nois i noies, evidentment, aquí acabarem l'episodi d'avui. Sortirem per la porta, per no estar aquí amb la música aquesta, tu recolló... Aquí no... Vale, he agafat més pètals de rosa. Ah, pues está aquí el puto coche. I hope this isn't too loud. Oh. Ah, bueno. No es tan. Oh, God. That sound. Val, d'acord. Doncs igualment queden dos cotxes, sembla. La casa de l'àrbol. Sí, està un pèl lluny, aquest... Uh, Ui, tant, sí. Doncs deixem aquí l'episodi, ja sabeu, com... compartiu el vídeo, fiqueu un malabé maco, deixeu comentaris, subscriviu-vos, per l'amor de Déu, si no us perdeu els meus vídeos cada dia, i això no pot ser. I fins una altra. Adeu.